کمیونٹی کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے ایگزیکٹو انجینئر کے پاس گئے پر وہ وہاں نہ ملنے کے بعد ہم سیدھے ڈی سی کے پاس گئے ڈی سی نے بولا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم ہے اور ہم پھر ہم نے اسے بولا کہ انہیں پانی ملنا چاہیے اس کے ٹھیک ایک دن بعد وہاں واٹر ٹینک سے پانی آیا اور نل میں بھی کہیں کہیں پہ پانی آنا شروع ہو گیا آب جی، آرام خاص مگر آرام Əsr nadlanan doh yarbal ab saran. Əsr qaran çat çat ab dəydi. Demiş. Hoş ne Söyleyin ne bağını zülç ortanı söyle. Hayatı böyle Ha? Asis पे दरिया बुक आप सो सवेरे खान साफ तो सोच पे इस्तेमाल करूँ तम से बीमारी खतरा आसान तो इसलिए वजह से आप गई और अमे सो आराम अमे बेहतर आसानी खतर دہ دم بیس پانچے وات ہم ڈی سی گاندربل کے بہت شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمارے اس مسئلے پر ہمارا بھرپور تعاون دیا میں انیسا حمید ڈار محلہ سے کشمیر انہرڈ کے لیے